Простите, у меня все расписано на... Э, вечность вперед. Жизнь, как паразит, присосалась к твоей душе. Ha ha ha ha ha ha! бесчисленных голосов.